И всех вітаю, с вами КТ. Сегодня у нас видосик по Майнкрафту. И сегодня мы с вами строим большой пончик в Майнкрафте. Вот. Что обычно есть в пончике? Что нам понадобится? Это, наверное, ну, там какие-нибудь кусочки, это посыпочки, вот что-то такое, да? Вот, кстати, извините, что долго не было видео. Кстати, будет хорошая идея построить дом в пончике. Вот. Я думаю, пока что на ютубе еще никто такого не придумывал, никто такого не снимал, вот. Поэтому будет прикольно. Там, ну, чайку можно заварить. Хотя видос не особо долгим будет. И так у меня ноут лагучий. Так, я не знаю, как строить округленную форму. Получается, это у нас будет, ну как, тесто. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. М м-м, да, конечно, места маловато, но нужно как-то постараться ведь, да. Так, это у нас будет закругленность. Ага. Так, строим вот так, вот так, вот так. Он должен получиться круглым. Хотя он так круглым не получится, но должен получиться. По сути, вот это всего делать, ну, можно было не делать вот это всего. Просто сделать вот так. Вернуть менюшке. Вот. Так, дальше мы берем вот так вот, вот так вот, вот так вот. Дальше продолжаем строить. Вот получается так. Так, так, так, так, так, так, так, Потом будем обустраивать внутри этот бункер. Ну или что это? Пончик. А, я как-то неправильно построила надо было вот так. Вот так. Угу. Угу. Так, я понял. Раз, два, раз. Ага, все. И строим последнюю сторону. Так, сюда. Вот так, да? Да. Thank you. Так. Землю застраиваю. Вот так вот, вот так вот. Так. Кстати, вы любите пончики? Кто любит пончики? Я люблю эти, как там, донаты. Вот. И люблю донаты. И донаты, и донаты люблю люблю донатить в игры, играть. Так. Так, я думаю, это все нормально. Теперь мы застраиваем этот пончик. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Я же типа этот спидранер, вот. Так. Угу. Все наша ну, окружность, можно так сказать, готова. Не, все равно вылезли, но это ничего страшного. Окружность готова, теперь можно поливать. Ну или как-то еще назвать. Так. Так, это шутка. Угу. Сейчас вот так вот аккуратненько все розенькой шерстью. Все будем украшать. Так. Угу. Все тут польем. Сейчас будет вот так вот стекать. Ну, прикольно. Это у нас что получается? Получается как-то глазурь. Глазурь. Угу. Вот у нас глазурка получилась. Так, теперь украшаем ее как-нибудь вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Это мы уже, получается, торт делаем. Но я же пончик собирался, поэтому буду думать, что это пончик. Вот так вот подсыпаем тут все. Угу. И теперь остается только внутренность построить. Я люблю, когда все прикольно, поэтому буду делать прикольно. Так. Я сделаю вот так, чтобы было поглубже. Вот так. Я сейчас раскопаю. И буду строить полы. После этого еще внизу тоже копаем. Угу. Так. Блин, просто не хочу надолго задерживать, как это все копают, это что неинтересно смотреть. Вот. А теперь могу взять, а, взять доски и все это застроить. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Кстати, можно снимать с этим, с другом, видео, как мы играем в Майнкрафт. Я могу с другом снять, как мы играем. Кстати, очень хорошая идея. Я не знаю, может я на Новый год что-то буду разыгрывать. Хотя некому там разыгрывать. В смысле, но ну, никто смотреть не будет. Вот. Это видео мало кто посмотрит. И вообще кто-нибудь будет смотреть. Тут максимум просмотров 15 будет. И все. Так, мы здесь вот это все ставим. Шерсть застраиваем. Ага, все. Конечно, я мог скачать там мод на этот, на сет, на топорик. Ну, легчесненький, да, человек. Так, теперь берем. И зачем нам окна в пончике? Надо ну, же не просто пончик, это дом пончик. Так. О, мне вот так вот больше нравится. Теперь беру, ставлю дверь. Еловую. Мою любимую. Вот так. Ну и начнут она сейчас что-то обустраивать изнутри. Ну, конечно, сундучки это все нужно. Печки вот так вот будут стоять. Так, вот так вот будут стоять печки. Вот здесь сундук. Дальше. Я ведь гений, да? Нужно обязательно поставить что-нибудь прикольное сюда. М -м -м. Вот так. Мы будем делать современное освещение. Вот так. Так, дальше сюда ставлю. Мой любимый механизм, <laughs> он очень интересный. Вот. Это лак-машина конечно, небольшая. Ну, ладно, не буду строить, конечно. Ну ладно тогда. Так что, вот все вот так ставлю. Дальше буду выстраивать такой вот вид. Ну, как это сказать, до, вид дома самого. Вот здесь вот ставлю нижние полочки. это люблю. Это один из моих самых любимых блоков. Нижние блоки. Вот они выглядят очень красиво. И особенно в этом снапшоте 1.20 они еще прекрасней. Так, ставлю ну, какую вот бирюзовую кровать. Так, угу. Здесь ставлю такую нежную полочку. Панчик беру. Этот горшочек вот. Угу. Вот я нас тут красиво ставлю. Факел. Ну вот сюда. Вот здесь это все застраиваю. Факел снова ставлю. Дальше делаю вот так. Так вот так. И вот так. И их нужна пластинка. Вот такая. Да. Все, вот такая вот пластинка нужна. И ну, получается все. Вот могу вот так вот оставить. И здесь могу еще вот так вот застроить. И вот так вот сделать. По-моему, это выглядит очень красиво, только я бы... Да, к сожалению, здесь нельзя так сделать. Ну ладно. Так. Здесь мы сделали, да? Делаем тире здесь здесь Я тоже поставлю, пожалуй, блоки такие. Здесь понятно, здесь не буду. Вот, эм, так, здесь ставлю книжный пол. Ставлю вот такой столик, вот здесь вот столик. эти кухня будет, да? Так, верстак не буду ставить он. Он, ну, ну не особо, короче, не хочу ставить верстак. Буду ставить дубовую плиту. Плиту. Так, нет, это... не то нужно. короче, делаю вот так. Вот. Угу. Это типа будет, ну, как бы вход в дом или что-то типа того. Вот так и вот так. Ну, а здесь вот так вот поставлю. Вот, имба. Вот, выглядит очень красиво, необычно. Вот здесь могу вот так вот поставить. Все. Теперь вообще все отлично. Здесь у нас есть домик там. Вот здесь вот есть комнатка и... Так. Можем еще что-нибудь прикольное придумать, например. тут горшочек. Можем поставить... В горшочек можем поставить еще один тюльпанчик. И теперь все максимально красиво выглядит. Вот. Вот. Все. Ну и вот здесь вот тоже все прикольно. Вот. Ну так, короче. Как-то так примерно. Наш дом в пончике полностью готов. Вот. Вот показываю тут снаружи пончик. Но ну, это больше на торт похоже, но ну, ничего страшного. И вот здесь вот. И мы забыли самое главное. Так. Пища. И вот он, тортик. Ну, это, конечно, не пончик, но тоже нормально, тортик. Вот сюда вот поставлю. Все. Ну, теперь напоследок слэш гейм. 0. Понятно. Слэш гейм мод 0 и... Ладно. Слэш гейм мод. Что-то у меня ну, в этом видео что-то не так идет. Ладно. 0. Все. И бам бам бам бам, Все, короче, ладно. Всем удачи. Всем люблю. Всех люблю, короче. Вот. Всем пока. И тортик надо как-то схавать. Ладно, хрен с ним. Всем пока.